ये दो बंदे हवा में ही उड़ेंगे अगर गन मैन नहीं टाइम पे तो लेकिन मैं नीचे उतर गया हूँ कोई फायदा नहीं हुआ मेरा तो उठा मैं भाई कहाँ गए वो गए एक मेरे करीब ही है राइट में राइट में एनिमीज अहेड की तरफ इधर ही देख हैकर है हैकर है इधर ही पीक ने है 100 परसेंट हैकर है इसके बस फर्स्ट शुरू में कपड़े नहीं होते फर्स्ट टाइम वही पहने होंगे कंटेनर के बीच में बिल्कुल ये सुनाए कितने चले अरे इसको इतना मारा मैंने ये क्या एक होगा एक होगा शायद वो वन एच पी पे ही था ये उसको लगी नहीं इतनी चार्ज पे तो नहीं है इधर पेटियां पड़ी हैं वो बंद है एवरीथिंग का खत्म टारगेट के ऊपर चढ़ गया इसने बंदे ओपन में Enemies ahead. बंदे भी दो बंदे दोनों उस तरफ चला गया Enemies ahead. भाई हेड दिए मेरी पेंग है ये मैंने उसको मारा निशान नहीं बताया तो गायब दे दो ये वो किंग हो गया जगह तो चेंज कर दो एक पीछे वो दूसरा जिसको पहले भी तो नहीं हुआ है जिसको नोक किया था वही ये लेफ्ट से तो नहीं आ जाए ये है किधर पीक क्या है ये चीज घूम गया पूरा एक मेगा करीब आ गया मेरी तो हेल्थ तो देख ये हरामी है ये एक 물어봤는데 लेफ्ट से आ गए बनते मेरा जितना अंदाजा गाड़ी ऊपर रोकनी तुम गाड़ी घुसेड़ देनी थी अंदर ही एक ही बंदा है अभी तक उधर ही देख रहे एक अंदर गाड़ी में वो 那个。 एक तो सामने ऊपर ही है घर में